kailangan sigurong ipaliwanag lang ang kaunti kung ano ba ang itong sinasabi ni Jesus na kung hindi ka maging katulad ng bata, you will not enter. Hindi ka makaka hindi ka paghaharian ng Diyos. Yan, yeah, ibig sabihin. So ang gusto ng Jesus ay tayo ay maging katulad, become like little children. Sa Tagalog, ang child ay bata. Gusto niya maging katulad tayo ng bata. Iba naman yung siguro na tayo maging batang isip, isip bata. Iba naman. Ang isip bata ay malaki na, ay sa bata pa rin ang pag-iisip, hindi pa makahiwalay sa mga magulang ko. Isip bata ba yung batang isip? Isip. Batang isip? O isip bata? Batang isip. Siguro kung i-English natin yan, ang to be a child is different to be ang child dito ay childlike kasi eh, katulad eh, childlike. Tayo maging childlike. Pero hindi maging childish. Iba naman ang childish. Ang childish yung sinasabing batang isip. Tayo, alam natin na magkaiba ang isip ng bata at isip ng hindi naman matanda, yung mga malaki na. Halimbawa, pag ang bata ay ihinarap mo sa telebisyon, papiliin mo siya, gusto ba niya ang ang uh, tawag niyan, series Korean. Korea. Ano ba yung tawag niyan? Korea. Ha? Novela na Korea novela. Ayaw niya ng bata. Pa, pero pat, patingnan mo siya sa cartoon. Ay, cartoon. Gusto niya cartoon. So, iba talaga ang isip ng malaki sa, sa bata. Para ang sinasabi diyan na ang bata ayaw pang tumingin sa mga nangyayari sa mundo. Hindi siya, hindi siya interesado ng mga gera. Hindi siya interesado ng mga romansa gusto niya, may, may sarili niya siyang mundo, ibig sabihin. Totoo ba yun? Hindi. Totoo yun. Ang bata ay gustong maggawa ng sarili niyang mundo. Halimbawa, ang bata ay nagbabahay-bahayan. May manika, may ng ano. Hindi yan ang tunay na buhay. Siya ay nag, pero gumagawa siya ng sarili niyang daigdig. Di ba? Ganyan, ganyan talaga ang bata. So, may kaibahan. Ang bata ay tumitingala sa kanyang ama, uh, ina, ama, ina. Pag sinabi, ano bang gusto mo magkumalaki ka, anong gagawin mo? Pag nakita niya ang kanyang ama na palaging nagpapyano, nagtumutugtog, Sasabihin niya, ay gusto kong tugtog rin, tumugtog rin. Ganun pag bata pa, no? Pero pag medyo malaki na hindi. Ibig sabihin, eh, gusto niyang gayahin ang kanyang ama, ang kanyang, eh, ganyan na bata. Pero hindi, hindi mo siya masabing, ay, isip bata man. Bata talaga yan. Ilagay natin sa ating kalagayan. Tayo, mga malalaki na, ang tingin natin ay yung reality. Yung kung ano ba ang nangyayari, yan. Yan ang gusto natin. Pero kung gusto natin maging childlike, ibig sabihin, hindi yan yan, pero may gusto akong makita dito sa mundo, gaya ng bata. Ang Panginoon ay nagturo na ang sabi nga rito, you will not enter the kingdom of heaven, kingdom of God, kingdom of heaven. Ibig sabihin, kahit tayo nandito sa mundo, ang ating mundo ay kingdom of God. Ibig sabihin, oo, oh, nakikita ko yung mga kasamaan, pero ang gusto kong makita bilang anak ng Diyos ay ang kanyang kaharian. Tingnan mo na masama, kritika, kritika ng masama. Pagka nakalimutan mo na, ikaw pala ay may kuang ka rin, mayroon ka mundo na gusto gusto ng Diyos na doon ka tumira. That's the kingdom of God. Yan ang ano. Tayong mga malalaki na, pwede sabihin, ano ba, ano ba talaga gusto mo sa buhay? Kasi eh, siyempre, gusto ko mag matagum maging matagumpay ako sa aking gagawin. Ako ay palagi may pera. Ako ay yung ginagawa sa mundo. Pero kung ang bata, pag tino, oh, ang sinabi niya, gusto ko parang kagaya ng aking ama. Kung sa atin yan, sino bang ama mo sa langit? Gusto mo bang gayahin ang ama mo sa langit? palagay ko, hindi dapat ma-erase yan. Tayo ay may ama sa langit, kaya nga na nagdadasal na our Father in Heaven. Pero ano ba talaga ang isip natin? Gusto ba natin gayahin ang ating ama? Ano ba ang ginagawa ng ama? Siya ay mapagmahal. Siya ay nagpapatawad. Siya ay handang gawin ang lahat para siya ay makagawa ng kabutihan sa pamilya. Lahat. Yan ang ama. Ang Ama sa Langit ay ganoon din. So, masasabi, gusto kong gayahin ang aking Ama sa Langit. Aywan ko kung isa sa inyo nakapag, nakapag, nakapag, uh, uh, ah, tugon na ng ganyan. Una, nakapagsabi na ba kayo, gusto kong gayahin ang aking Ama sa Langit. Kasi ang paggaya sa Ama sa Langit, ibig sabihin, ang puso ko ay parang ama sa langit na laging nagmamahal. Laging nagmapatawad, laging gustong gumawa ng kabutihan. Yan ang ama natin sa langit. Pero kung ikaw na malaki ngayon, hindi mo nga siguro na iisip na dapat mong gayahin ang iyong ama, eh, hindi ka pwede maging childlike. Ang gusto ng Ibanghelyo, maging bata tayo. Ito ang bata ng Ibanghelyo evangelical child. Gusto na gusto na ni Jesus maging hindi batang isip kung hindi isang bata na kaga dito sa ebanghelyo, batang ebanghelyo, pwede natin sabihin natin. Kung batang ebanghelyo ka, ay dapat ang mundo mo ay ang kaharian ng Diyos. Hindi yung nandito na nakikita mo. O, nandiyan nga tayo sa mundo, pero kaharian ng Diyos ng ating hinahanap. Hindi yung tunay na mundo. Kasi gaya tayo ng bata na ano palaging pinapanood ay cartoon na wala naman sa sa katotohanan na buhay. Wala, wala ka makitang cartoon na naglalakad. Pero yan ang gusto ng bata. Kaya gusto tayo sana na gayahin ang magkaroon tayo ng sariling mundo, mundo ng ng Diyos, mundo ng Ibanghelyo. Yan, yan ang ating, ano, yan ang ating pagkabata, yan ang pagdidibusyon sa Santo Niño. Hindi Santo Niño para maging maswerte ako sa aking negosyo. Pagpunta mo sa mga mga tindahan, may lagi may Santo Niño. Pagtanong mo bakit ka mayroon yan, ay swerte sa buhay yan, swerte sa negosyo. Pero hindi na maisip na ang bata, basahin mong ibanghelyo kung ano ba ang sinasabi. Hindi naman, kung hindi ka maging bata, hindi ka magiging hindi ka magiging paunlad sa iyong negosyo. Become like this, said, upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Maging bata tayo. Huwag, huwag tayo mahihiya na maging bata hindi batang isip, kundi bata ng Ibanghelyo. Na ang nasa isip ay ang Ama sa Langit, ang kaharian ng Diyos, at ang gayahin at ang at yung uh, magkakaroon tayo ng sarili nating daigdig ano bang daigdig na gusto nating likhain kasi hindi naman tayo pwede sabihin, ah, ito na nga daigdig ko, hindi. Bakit tayo nagsasama-sama? Kasi gusto nating lumika ng ugnayan na hindi mo makikita sa ibang bahagi ng ating lipunan. Ibig sabihin, ito ang gusto kong mundo. At gusto kong likhain ito. Gusto ko sa aming ugnayan mayroong pagmamahalan at pagpapatawaran.